bizipen barrizek Gaukuen eridek jositze Egunero bidaizek asitze Asita maitzu sortuten zubizek Maitasuneri itzitzen zagu Errekin moduen fluiten Ez dau inposaketarik Trabarik etzagu imitzen Aizien seme, kostako uine Hauen barrie Gauetan erne, basakatuek Barrun gerrie Urrun sanak ore dawal bun jardun ta jardun errimuen leun i no sei si se espaldi cali genduun konsequenti chatu gora Igaroz si erena na Zen notak jokatzen onena Musikieri emoten txaku berak merezi Ta eskatzen dauena batzutan isi Bestetan irri isi uniri Horrega itxik esan beti Bizotzetik ekin txepi Urteten dau bizotzetik Maitasune jasuta emon bizar edo etxi Zetako betiko bizi Orain eba da dauen merezi Gozaten goizeko argi Gaueko eiun atxaldeko hori Goza bizien koloriek Natura naztuz doloriek Daztatu mingo txan zaporiek Itxosoko urdin tal mendiko berdiek Artun arnaziek Elditzu denbora Lasai ibiltzietak Geure roiora Gu geure roiora Gu geure roiora, gu geure roiora. denbora Artu narna gelditzu denbora Lasai ibiltzi eta geure roiora, Gu geure roiora, gu geure roiora, Sortuten energize etxungo kare dono